Davi no beat, papo do reino. Na minha cama é assim, tu ah. de quatro me olhando, batendo na minha cara, dizendo amor te amo. Traz de tudo, muito te louva pra apimentar a noite. Sossega na minha nave, cujo papai já um dor. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu quico, quico, quico no movimento. E hoje eu quico, quico, quico no movimento. E hoje eu vou sentar. na minha cara, dizendo amor te amo. Traz de tudo, muito louva pra apimentar a noite. Sossega na minha nave, cujo papai tá um dor. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu quico, quico, quico no movimento. E hoje eu quico, quico, quico no movimento. e hoje tá eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu quico, quico, quico no movimento. E hoje eu quico, quico, quico no movimento. E hoje eu vou sentar, senta com talento. E hoje eu vou sentar.